Ope, ope. Hei, tiedätkö mitä? Nyt on tosi kiire. Mulla on täällä just sovittu palaveri. Varataan sulle aika. Mä Pilvipalveluun. varata sinne ajan Tosi hyvä viivalla. Mun pitää palaveriin. Pikku asia. Nää näet sieltä pilvipalvelusta sen ajan. Ensi viikolla tähän samaan aikaan. Hei niin, mutta Tuut mun toimistoon. Siellä viikon päästä. Okei, okay. moi moi. Onpa mahtavat tytöt, kun pääsitte käymään täällä. Mä oikein innossaan oottanut, että mä kuulen, että miten teidän pikkujouluissa on mennyt. Kuule. Kumpi kertoo ensin? Kerro sää Sirpa vaikka. Anteeksi, opiskelija soittaa, voin kuvastata. Joo, totta Kiitos. Hei Henna. No hei, voitko auttaa? No hei, kyllä mielellään autan. Mä oon täällä opiskelijoiden kanssa palaverissa, mutta minkälainen asia sulla olisi? Mulla on huomenna tentti. Missä se on? Se on kuule siellä asemantie neljässä. Ja ootko ystävällinen kerrotko muillekin? Kiitos. Hei hei. Moi. Moi. Äh, tulin ihan vaan kertomaan sulle nyt, kun meillä oli tämä varattu aika, että mulla olisi silloin viikko sitten ollut kysymys, että missä mulla on seuraavana päivänä tentti, mutta sulla ei ollut aikaa vastata, niin mä soitin Sirpa Opelle ja mä kuulin Sirpa Opelta kyllä, missä mulla on tentti ja pääsin sinne. Että Sirpa Ope on nyt mun sankari. Moi!